बालनजीसम्म किन डढाउनु बालेन्जी एउटा नयाँ जोस जाँगर ऊर्जा बोकेर आएको एउटा नयाँ पुस्ताको होइन एउटा श्रमजीवी गरी पुस्ताको नेतृत्व हो भनेर काठमाडौँ महानगरले उहाँलाई चुनिसके पछाडि पाँच वर्ष बालेन्जीको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने कुरामा हामी कसैले पनि हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन होइन अब म मेरो बालनजीप्रतिको मात्र एउटा टिप्पणी के हो भने आलोचनात्मक चेतले पनि तपाईँले स्थान दिनुहोस् भन्ने हो कहिलेकाहीँ उहाँले गरेका कामहरूप्रति आएका टिका टिप्पणीहरूलाई अब कतिपय अनुभवी साथीहरूले दिएका सुझावहरूलाई आत्मसात गर्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव थियो मूलभूत रूपमा उहाँले यो सडकमा जुन खालको चाहिँ नि के अरे हस्तक्षेप भइरहेको बेलामा उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भयो र मैले चाहिँ दसैँको मुखमा नगरे हुन्थ्यो एउटा राष्ट्रिय चाड हो यो गरिबहरूको बिचल्ली भएको जस्तो देखियो होइन यसलाई चाहिँ एउटा विकल्प दिने कुरा अथवा चाहिँ नि दुई तिनवटा एङ्गलबाट यसले हेर्दा हुन्छ भन्ने ढङ्गले मैले सुझाव दिएको थिएँ त्यस पछाडि अलिकति बालनजीका समर्थकहरूले म माथि जुन तहको साइबर एट्याक गरेँ होइन अब यदि मैले त्यो साइबर एट्याकलाई धेरै फेस गर्न पनि सकिनँ होला त्यसले मेरो निर्वाचनलाई परिणामलाई प्रभाव पार्यो भन्ने पनि साथीहरूले विश्लेषण गरे अब म चाहिँ फेरि के भने भोटको बन्दी भएर एउटा राजनीतिक नेता चाहिँ बाँच्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई क्या म सांसद हुनु नहुनु ठुलो कुरा होइन म भोटको बन्दी बन्नु हुन म भोटको बन्दी भयो भने त म मेरा क्रान्तिकारी सपनाहरू म पुरा गर्नै सक्दिनँ त्यो भएर म हार्दा पनि म दुःखी छैन तर मेरो मूल्य मान्यता म स्थापित गर्न लाग्छु भन्ने मलाई लाग्छ तर आज बालनजीले गर्नुभएको कुरामा चाहिँ हामीले विरोध पनि कुनै म ठाउँ देख्दिनँ किनभने उहाँले के भन्नुभयो भने हिजो क्रान्तिका ठुल्ठुला सपना गर्दै राजधानीलाई चितवन सार्नुपर्छ सङ्घीयता भनेको चाहिँ नि काठमाडौँ केन्द्रीय शासन व्यवस्था होइन सिंहदरबाट चाहिँ नि उहाँ दार्चुला र ताप्लेजुङका चाहिँ विकट ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कमरेड प्रचण्डका भनाइहरू आज कहाँ पुगे आज चाहिँ त्यो सिंहदरबार यहीँ अगाडिको महानगरपालिका कार्यालय आउँदैन त्यस्तो हो त हाम्रो सङ्घीयता अनि यो त कस्तो भने ठुलो हाइवेमा ट्रक ड्राइभरले साना गाडी र मोटरसाइकलले पेल्दै हिँडे जस्तो होइन आज त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ नारायण काजीजी र प्रचण्डजीले बालनजीका अभिव्यक्तिले अराजकदेखि कानुनीदेखि बालनजीले त सिंहदरबारमा भएका भ्रष्टाचार अनियमितता र निरङ्कुशताको विरुद्धको एउटा त्यो त विद्रोहको आवाज हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो बालनजीको मात्र होइन देशभरिको स्थानीय तहको आवाज हो नि त्यो आवाजलाई त हामीले समर्थन गर्नुपर्छ त्यो आवाजलाई त हामीले साथ दिनुपर्छ म बालनजीसँग किन रिसिपी गर्नु बालनजी त हाम्रो साथी नै हो नि उहाँले गरेका कतिपय नराम्रो बालनजीको ढाडमा अलिक धुलो लाग्यो भने टकटाउने मेरो अभियान हो त बालनजीको ढाडै भाँकिँदा मेरो अभियान होइन नि अब त्यो साथीभाइले नबुझेर बालनजीको ढाड भन्दा लाग्यो भने जस्तै मलाई एट्याक गर्नु त्यो त उहाँले नबुझेर गरे त्यो कुरा मेरो कुनै आग्रह छैन र आज बालनजीले सिंहदरबारमाथि जुन खालको एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक ढङ्गले प्रश्नहरू उठाइरहनु भएको छ यो जवाबबाट सिंहदरबार वञ्चित भएर बस्न मिल्दैन प्रचण्डजी र नारायण गाईजीले जुन खालको उठे जवाब दिइरहनु छ त्योबाट उहाँहरू मुक्त हुन पाउनुहुन्न र आजको गृहमन्त्रीले आजको सहरी विकास मन्त्रीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको निमित्त काठमाडौँको विकासको निमित्त काठमाडौँको समृद्धिको निमित्त महानगरपालिकाले गर्न खोजेको सहकार्य र गर्न खोजेको कामलाई साथ दिनुपर्छ उहाँले दिनुहुन्न भने मलाई लाग्छ बालनजीलाई गाली गरेर आफू सफल हुन्छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो गलत हो भन्ने लाग्छ मलाई होइन विगतदेखि नै उहाँका कतिपय कहीँ कमी कमजोरी होला कमी कमजोरी हामीले उजागर पनि गऱ्यौँ होला तर उहाँले जुन ढङ्गले यहाँको सहरीकरणको सन्दर्भमा यहाँको खोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जे भूमिका खेल्नु भएको छ र त्यसलाई सिंहदरमा बसेका शासकहरूले जुन खालको जवाफ दिइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ उचित होइन भन्ने लाग्छ एमाले र हाम्रो सदैव यस्ता खालका काममा चाहिँ समर्थन गर्छ अब सम्झौता भन्दा पनि बालनजी मेरो घरमा आउने खालको एउटा सूचना मैले प्राप्त गरेँ उहाँहरूको सहयोगीहरूबाट मैले एकदम मेरो घर सधैँको लागि स्वागत छ भनेर भनेको थिएँ त्यस पछाडि उहाँ मेरो घरमा आउनुभयो र आउने क्रममा त्यहाँ वरिपरि रहेका विकास निर्माणका केही कामहरू पनि हेरौँ भन्नुभयो हेर्नुभयो र उहाँले साँच्चीकै एउटा सांसदले कति धेरै गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ म प्रभावित भएँ भन्नुभयो र उहाँले अब यो कतिपय स्वतन्त्रको नाममा आएका सांसदहरूले भन्दा कुनै एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको सांसदले पनि धेरै गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि अनुभूति भएको छ सायद ठुला दलहरूले चुनाव जितेको भए सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय अझ व्यवस्थित हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई अहिले फिल हुन थाल्यो सुरुमा चाहिँ म अलिक त्योभन्दा फरक खालको धारणा राखेँ त्यसो भएको हुनाले तपाईँले गर्नुभएको यो कामहरूबाट चाहिँ म साँच्चीकै प्रभावित छु भन्ने ढङ्गको उहाँको अभिव्यक्तिहरू आएर मैले पनि उहाँले गर्न खोजेका कामहरूप्रति चाहिँ मेरो समर्थन छ मेरो तपाईँप्रतिको चाहिँ कुनै असहमति होइन मैले चाहिँ तपाईँलाई आफूलाई फिल भएको आफूले अनुभव गरेका केही कुराहरू सेयर गरेको र त्यो सेयर गर्ने कुरा चाहिँ मिडिया र सोसियल मिडियामा नगरिकन पर्सनल भेटघाटमा गइरहेको सहज हुने रहेछ अब अलिकति मिडिया र सोसियल मिडिया गएको भने इगोको जस्तो विषय भएको अब यो विषय चाहिँ हामी अलिकति छलफल गरेर जाउँ भन्ने कुरा भयो त्यस पछाडि अनि उहाँले चाहिँ भक्तपुरमा करिब करिब अन्ठाउन्न रुपियाँ जग्गा हामीले छुट्याएको छौँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने कुरामा त्यसमा चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका मिलेर सहकारी गरौँ र नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला चाहिँ आवश्यक छ यो दशरथ रङ्गशालाले त्यो ठेक्न सकेन त्यसो भएको हुनाले त्यो पाहाड काम सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ म युवा सङ्घीय महाधिवेशन गर्दा साह्रै बिजी भएँ यो दौरानमा उहाँ पनि बिजी हुनुभयो मलाई लाग्छ काठमाडौँ महानगरपालिका र मेरो निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूको बिचमा र अथवा त्यहाँका स्थानीय दलको बिचमा चाहिँ सहकार्यको एउटा औपचारिक घोषणा हुने कुरातर्फ पनि अगाडि बढेको छ यसबाट के बुझिन्छ भने संवादको माध्यमबाट जाने हो भने बालनजी जतिको सहिलो काम गर्ने मान्छे कोही पनि होइन त्यही भएर प्रचण्ड र नारायण गाईजीले चाहिँ ओठे जवाब दिने भन्दा पनि उहाँसँग बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने मेरो अनुभूति हो उहाँ जुन दिन मेरो घरमा गएर हामीसँगै छलफल गऱ्यो त्यो चाहिँ मेरो अनुभूति हो एउटा अब एकजना चाहिँ के अरे हाकिमको चाहिँ के अरे एकजना पिएनको पिता बित्नु भएको छ अरे पिता बित्दा बेला चाहिँ हाकिम गएर सम्झाएछन् रे हेर यस्तै मर्नुपर्छ जिन्दगीमा यताउति भनेर ऊ सम्झेछन् रे अर्को वर्ष हाकिमकै पिता मरेछन् रे अनि पिएनले गर्दा हजुर हजुर त मलाई कति सम्झाइ बस्छन् त्यो यदि ज्ञानी मान्छे होइन अनि हजुर चाहिँ किन म किन रोक्यो नि भन्दा पोहोर तेरो बाउ मरेको थियो पो थियो यसमा त मेरो बाउ मऱ्यो भने जस्तो आज रविजीहरूले हिजो मिडियामा बसेर सामाजिक न्याय र पीडित जनताको आवाज उठाउँछु भन्दै त्यहाँभित्रको अनेक खालका चाहिँ नि चलखेल अपारदर्शिता र गन्ध गन्दी धन्दा जुन एक्सपोज नभएका थिए आज जब एक्सपोज हुन थाल्यो हिजो उहाँलाई काङ्ग्रेस एमाले लगायतका ठुला दलहरूलाई खुल्ला मञ्च गएर नाकको ढाँडी भाँचेर भन्दा पनि स्वादै परेको थियो सबै साथीहरूलाई होइन त्यो सायद काङ्ग्रेस वा एमालेको नेताले भने भए हिंसा फिजनी अभिव्यक्ति हुन्थ्यो होला के हुन्थ्यो होला होइन हिजो उहाँको सहयोगदारी आत्महत्या गर्दाखेरि आत्महत्या दुरोसन मुद्दा लाग्दा पनि स्वाभाविकै भएको थियो होइन यस्ता कहिले काहीँ यस्ता परिघटनाहरू आउँछन् यो भगवान् दाइना आउँछ कहिले कहाँलाई यो सडचालिसदेखि बन्नु सक्छ को भगवान् दाइना भएको थियो गिर्जाबाबुले जे भने पनि सबै ठिक हो भने जस्तो लाग्थ्यो कहाँले हामीलाई यति धेरै मुद्दा लाउँथ्यो यति धेरै कुट्थ्यो यति धेरै सर्वसत्तावाही थियो कि त्यो ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादको विरुद्ध ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध नारा लाउँदैन हामी गिरिजाबाबुको विरुद्ध झुक्केर नारा लाउँथ्यौँ त्यो खालको एउटा तिक्तता थियो त्यस पछाडि हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा आयो एकाउन्न सालदेखि एकाउन्न सालदेखि छप्पन्नसम्म हाम्रो पनि अलिअलि आयो त्यो जोस सारा जनता हाम्रोतिर छन् भन्ने लाग्यो जब छप्पन्नमा हामीले धक्का पायौँ त्यसपछि हामी सचेत भयौँ त्यसपछि चौसठी पैँसठीमा ओहो माओवादीको माने भने चाहिँ कुम हल्ला छ होइन सबले चाहिँ तलाउने नयाँ नेपाल भने चाहिँ मानेको अब गरे साथीहरूले भन्न लागेको थियो अब अहिले रुजेको बिरालो जस्तो प्रचण्डको माने पनि हरायो कुम हल्लाउनेको पनि हरायो ठाडो कपाली तालु खुलेछ अब त ढाका टोपी र चाहिँ दौरा सुरुवालमा झर्नु होइन अहिले प्रचण्ड के अरे रविजीको एउटा नौटङ्की फेरि सुरु भएको छ होइन उहाँको हिस्ट्री नथापाको उहाँको इतिहास नथापा म त भक्तपुरको मान्छे घाब्रेको मान्छे होइन धेरै कुराहरू विगतमा सुटिङ गर्न जाँदाखेरि लागेका कतिपय ज्याकेटहरू फिर्ता भएको छैन भन्छन् साथीहरू सुटिङ गर्न लागेको कतिपय सिक्री फिर्ता भएको छैन भन्छन् अब यो तथ्य नभइकन मैले त बोल्न मिल्दैन होइन यस्ता कुरा सुनिन्छन् हामीले त छिमेकी भएको हुनाले धेरै कुरा सुनिन्छ त्यही भएर रविजीले चितवनमा गएर होइन म यस्तै हिजो एमालेको ग्राउन्ड नभएको भक्तपुर दुईमा जित्यो भने रविजीको कहाँ हो काभ्रे गोकुल बासकोटाको क्षेत्र हो कि नारायण मानवीको क्षेत्र उहाँ त सिमानामा हुनुहुन्छ काभ्रे भन्न नि मिल्छ भदुर भन्न नि मिल्छ रविजी साँच्चीकै नेता भन्दैन प्रेम सुवासँग लड्यो नि त प्रेम सुवासँग लड्ने हिम्मत छैन गोकुल बासवाडासँग लड्ने हिम्मत छैन अनि चितवनमा चाहिँ के अरे सतहत्तर जिल्लाका मान्छे होइन अठहत्तर जिल्लाका मान्छे आउँछन् भनेर त्यहाँ चितवनले जनतालाई भ्रम पार्ने काम भएको छ र सारा मिडियालाई गाली गलोज गर्दै आफू टिभी चलाउँदा आफू बाहेक सबैले गाली गलोज गर्ने होइन हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा रौसी खाने मान्छे छ क्या बेलुका बेलुका यस्तो मिठो डाइलग दिएर त्यसले आउँछ कि जब हामी सुत्छौँ राति एघार बाह्र बजे अनि फलानु पनि यस्तो नराम्रो ऊ पनि यस्तो चोर ऊ पनि यस्तो चोर धन्न मेरो आमाले म जस्तो राम्रो मान्छे जन्माइछन् र यो गाउँको इज्जत बचिया छ भनेको थियो अब रविजीले चित्त नगरेर त्यस्तै डायलग दिइरहनु भएको छ अब त्यो डायलग त एक्सपोज नहुने जसम्म हो नि जब ती डायलगहरू एक्सपोज हुन्छ त्यस पछाडि मन लाग्छ गाली गलो संस्कृति विकास गरेर निश्चित वार रूपमा मान्छेहरूलाई परिचालन गरेर ऋषि धमला जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ चौतर्फी आक्रमण गराएर होइन एउटा व्यक्तिसँगको होला कहिले असमादारी होला के होला होइन त्यो तहमा मलाई लाग्छ यो धेरै लामो टिक्दैन यो अब यो कुरा भने बापत त फेरि रविका मान्छेले मलाई गाली गर्छन् होइन म त गाली खाँदा खाँदा गैँडाको छालै भएको छ मलाई सायद ऋषिजीलाई अब अलिअलि गाली पच उहाँलाई पनि पत्न थाल्यो होला अब त होइन त्यही भएर यो गाली गलोजबाट चाहिँ म चाहिँ ढलाउनेवाला छु किनभने नव उदारवादी सिद्धान्त बोक्ने संविधानवाद के हो संविधानवाद भने संविधान भनेको कुरान हो संविधान भनेको चाहिँ के बाइबल हो संविधान संशोधित विषय होइन संविधान भनेको चाहिँ नि आजको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो आजको हाम्रो क्रान्ति प्रगति र उपलब्धिको चाहिँ दस्तावेज हो अनि संविधानवाद भन्ने कुनै सिद्धान्त हुन्छ संविधानवाद भनेर चाहिँ नाक खुम्चा खुम्चा चस्मा ठडाइ ठडाइ भन्ने कुरो त स्वादिरहे होला एक वर्ष पछाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधि मेरो क्षेत्रमा आएर के गरौँ भनेर सोधेको जवाफ दिन सक्छन् साथीहरूले केवल यस्ता खालका चटकेर नौटङ्की कुराहरू मुलुक भन्नेवाला छैन यो संविधान भने कुनै सिद्धान्तै होइन संविधानवाद भने अनि नव उदारवादको कुरा गर्ने हामी समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर संविधानमा लेख्ने संविधानवादले त संवि के समाजवादी अर्थतन्त्र विकासमा लाग्ने होला नि त राष्ट्रिय पुँजी बनाउनु लाग्ने होला नि त अनि पुँजीवादी अर्थतन्त्र विकास गरेर काङ्ग्रेसले सारा स्रोत साधन शक्ति निजी कम्पनीको नाममा लग्यो कल कारखाना उद्योग धन्दा निजीकरण भने हामी विरोध गरिरहेको छौँ स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका विषयवस्तुहरू राज्यले लिनुपर्छ केपी ओलीले तिन सय छ्यानब्बे अस्पताल शिलान्यास नगरे भए आज निजी क्षेत्रको त्यहाँभित्रको ज्यादै रोक्न सक्थ्यौँ हामीले स्वास्थ्य बिमाको कुरा नगरे भए आज चाहिँ सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूलाई हामीले फर्काउन सक्थ्यौँ भनेपछि आज रविजीहरूको सिद्धान्त त निजी कम्पनी पनि होइन व्यक्तिलाई धनी बनाउनुपर्छ सारा स्रोत साधन व्यक्तिको स्वतन्त्रसँग जोडेर एउटा खालको कायती परिभाषा गरेर जनतालाई लटरपटर पार्ने यो खालको जुन शैली गाईको गोठा गयो गाई जस्तै बाख्रा गोठा गयो बाख्रा जस्तै भेडा गोठा गयो भेडा जस्तै जब गाई बाख्रा र भेडा एकटा हुन्छ नि एउटा चाहिँ के अरे कौवालाई चाहिँ खुब मयुर बन्नु मन लागेको छ कि अब के भयो त्यो आयो भने त कौवा त बाटो जङ्गलभरिको मयुरको पाख बटुले छ र कम लाउँदै टाँस्दै मयुर भनेछ नाच्दै हिँड्दो रहेछ म मयुर भनेर यसो हेर्छ ढाडामा हाल्नु त मिल्दैन मयुर छ वाच गर्नु दार्जिलिङ मान्छेले अनि एक एकठाउँ दिशा देखेको छ क्या अनि जब दिशा कपको खान थाल्यो नि ए यो त मयूर होइन यो मयूरको प्वाखटा टाले कौवा रहेछ भन्थ्यो क्या त्यही भएर यो दुई करोड प्रकरणदेखि मलाई लाग्छ के के प्रकरण नेपालको मिडियाले धेरै प्रकरण उजागर गर्दैछ जस्तो लाग्छ अब मैले मुखबाट उजागर नगरौँ भोलि पर्सि नै धेरै कुराहरू उजागर हुँदैछन् भन्ने मलाई लाग्छ होइन त्यही भएर जब त्यो दिशामा त्यो ठुङ्न थाहा छ त्यसपछि यो मयूर होइन यो कौवा हो भन्ने थाहा हुन्छ त्यही भएर आज रविजी र रविजीको पार्टी मयूर होइन मयूरको प्वाख टाँसेको कौवा हो यति कुरा चाहिँ भन्न हामी चिज हुँदैन धन्यवाद हजुर म त एकदम नेपालगञ्जमा हराएर हिजो राज्य शुद्ध पनि पाएको छैन हेर्नु होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ चितवन दुईका जनताले यो नक्कली राष्ट्रवाद यो अवसरवादी चरित्र यो पब्लिक कन्जन्सनका लागि गरिने कुराहरू होइन यी तमाम कुराबाट चितवन दुई मुक्त हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र रविजी त्यसलाई हुन्छ सम्भवत हिजो कृष्ण भक्त पोखरेलले धेरै राम्रो काम गरेको ठाउँ भएको हुनाले र आज रामप्रसाद देउपानी एउटा नयाँ युवाहरूको बिचमा चाहिँ नि पपुलर व्यक्ति हामीले उठाएका छौँ त्यस मानमा युवाहरूलाई राजनीति ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ रामप्रसादजीको सम्भावना निकै बलियो छ कमजोर छैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ राजनीतिमा जनताले कौवालाई जिताइदियो भने त अब फेरि जनतालाई पर्छ तर मलाई लाग्छ चितवनको जनता कौवार मोहित सक्ने ठाउँमा छन् किन त्यहाँको चेतना त्यहाँको शिक्षा त्यहाँको विकास मानव सुचाञ्चको अवस्था हेर्दा त्यो चाहिँ कर्णाली अञ्चल अथवा सुदूरपश्चिम अञ्चल अथवा मधेसका कुनै रौतड जस्तो जिल्लामा गएर भ्रम पारे जस्तो हुँदैन चितवनको जनता निकै सचेत छ त्यसो भएको हुनाले अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनै सक्छ राज्यलाई चुनौती दिनको लागि व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले काठमाडौँमा कहिलेकाहीँ नारायण के अरे उयो दाललाई नि जनताले त्यसै गरी चितवनको जनताले बङ व्यङ्गात्मक हिसाबले हाँस्य पात्रको रूपमा जिताइदियो भने भन्न सक्दिनँ तर चितवनको जाँदा मन लाग्छ जिताउँदैन चितवनको जाँदा त्यति मूर्ख छन् भने मन लाग्दैन धन्यवाद